Hola a todos e a todas. Hoxe vamos ensinarvos a facer unhas boliñas de Nutella, máis coñecidas como K-Pops, de agradable sabor. Sin máis dilación, imos a comezar. Para esta receita necesitaremos os seguintes ingredientes. 6 madalenas. Oreo. Queixo cremoso. Nutella virutiñas de cores, améndoas e nubes de azucre. Un bol e unha paleta para a mestura. Logo, para a decoración, podedes usar o que vos queirades. Eu neste caso decidín usar un lazo. Agora comezaremos coa elaboración. Primeiro temos que desmenuzar en anacos as seis madelenas e xuntala co queixo cremoso para que lle quede unha masa consistente. Por outro lado, aplastamos os biscoitos de oreo e engadímolos á masa preparada previamente. Logo, botaremos 3 culleradas de Nutella, que é o protagonista da receita. De seguido vamos coller pequenas porcións de masa e vamos a dar forma de esfera, poñéndolle no medio un pauiño de madeira. Agora só quedará decorar as boliñas ao teu gusto. Neste caso, nos eliximos envolver a superficie con virutiñas de cores, améndoas e nubes. Finalmente, decoramos o pauiño cun fermoso lazo. E este é o resultado final.